jam eh. Tangkapan kita untuk jam guys. Hai guys. Okey, kita jumpa lagi ya. Hari ni Ahad. Kita memancing lagi. So, hari ni Sean berada di kolam pancing ikan air tawar rawang. Botak Aqua Farming Ya. So masuk sini dia ada tandas hujung kantin atau tempat makan, kaunter kecil. Ha ni kolam dia. Ha ni. Botak oh, aqua farming ah. So kolam ni disebabkan video ah, satu video yang tuan tengok. So tu sebab tuan datang lah. Dia ada kiri kanan lah. Okay, rating rating. Ha so ni promosi bulanan okay. apa yang boleh guna apa yang tak boleh guna check lah di facebook mereka Okay, hari ni Sean bersama dengan mantap boy ya Peter dengan anak sifu ah, asing so kita datang seawal pukul 8 lah 8 pagi uh, pancing 4 jam 3 orang so kita tengok lah keadaan memancing macam mana hari ni nanti kita update balik sekarang tengah sarap-sarap. right kolam ah. Uh, dah lama tak rasa matahari tepi dah. Biasa Sean tak bangun lagi pun sekarang baru pukul 8 ah. Banyak ikan main-main air ya. Consider ada ikan lah. Temperaturan di sini uh, catch and release lah artinya apa yang anda dapat anda kena lepas tetapi kalau ikan kurang daripada 3 kilo anda boleh tapau so umpan yang kita guna ah, ha, kita pakai yang ni mantap bait punya black juice dan dikatakan uh, pakai roti saja. so kita pakai jadinya lah that's kita beli 10 ah. Sepuluh buku kat dia ni Sini lima, Sini lima. ha, Tengoklah hasilnya macam mana Kalau ikutkan video Macam power lah Macam lah Harap-harap begitulah Baik nanti kita tengok Hasilnya macam mana Oh Apa ni black juice lah Alright So cara dia mudah saja Roti potong dadu Lepas tu ini black juice Letak sajalah sikit 未臭啦，那个鸡肠。OK，好啦好啦，我这里，我把肚子都关上了。macam ni sudah okey. Ah kita bersama dengan kita bersama dengan Peter ah. Kita punya mantap boy. Ah ini asing ah. Ha, ah, Hana Sifu asing ya. Ha, kita punya pancing sini. Dah. Okay lah. Hmm. Taiko. Ini ya jarang-jarang boleh datang kolam air tawarnya. Dia sudah main perikanan uh, apa? Laut dalam ah. Hei, ini lain kali kena ikutlah dia pergi laut mancing. A few moments later. Okay, strike. 誒，過啲嚟啊，有棍啊嗰度，唔使扯到咁樣樣噶啦，走咗。不用一直打的，拉就可以了。哇！ cứ lo cái kia là diễn tạo mình nữa lầu dữ à, gầm vầy à lầu này kia bơi tá đồ xinh à xinh à xinh sạch đây à <laughs> nhiều chân khoai là tận đi chứ

cô mong giấy biểu cầu à ui yo first ah uh, first strike first strike first blood quick quick quick guys fish on yang kedua yang kedua mantap mantap拉嗰啲啊，睇住嗰個木啊。哦，慢啲慢啲，搞下先。我俾你走去木嗰度。別得了。 又打，唔使打咗啦，拉入去咯，勾到咗㗎啦，棘到木咗好似。慢啲慢啲，或者你企落去啊，佢好似棘到。Push, push, push，陰公，斷邊啊！ patah rod guys aduh besar sangat ke macam apa tu patin macam mana <laughs> dia coy kawah ni Saya dia ayo. 死哦！断啊！你头，哇、哦，诶、欸、，OK，啊，阿星 kita serai ikan 啊，哦，ikan apa？kuat juga dia tarik, wah, deng dengar drag tu, oh, yo, kita dulu ah. sino, ¿cachai? d de o o e m Trời Muốn hỏi mua 그놈의 꼬이 나와서 mì là hơi đó mì cơm gì vậy à tham đo rồi anh kia panas ah tadi tadi ah ok ok à ok chân chân à này wow ini berapa kilo ya ini wow你咬住佢嘅尾啊！佢哋講係，你拆佢嘅時候咬住佢，焗住佢嘅尾。 Oh, monster. Wah, ada mantap ah sing. Mantap, mantap ah. Bau di jeng jeng ayu. Hei, pelat jalan no. Bau. Okay, okay. Uh, 8.2, 8 kilo lah ikan ni. Okay, nah. Release ah. Okay, so sebab ni catch and release ah, ikan lebih daripada 3 kilo lepas. So kita lepas lah Ini kena lepas lah 8 kilo sudah ha, Bagi bersih-bersih Ok bye bye ikan hmm, Bau saya ke lah Kamu tak tahu Alright Ok mantap, mantap. A few moments later 去拖下拖下咯。Ah, à mari mari à à à hold住，ok 冇擔機啊！我十呢個車，我十呢個車，你照鎖十去咗，你羨慕啊！咁樣算擔機冇？開始傾咗。擔機係點樣咁樣？再高啊！啊，跟住你再拉高啲就係咗。咁樣算擔機冇？咁樣唔算啦，你未九十度。 Musina Okay, try ikan keempat À, dầu lại là dầu công cu rồi là Dầu công cu rồi là Last man What the 埋嗰支啊！我唔識嘅，啲嗱呢？ 度啦，呢度好落。驚死！你俾我睇下有冇有冇燈啊？你唔好過位。OK，不電。唔驚唔驚，唔會甩鈎啊！ Ayan lagi. Nak mau naik lah dia. Ngồi nó không cho ai kỳ ông Thành. Tam phân chung rồi. 冇啦，你喺度冇咗啦，跟住又遮住，又嚟又抽，攞实少少啦，三十磅啊，唔断啦，晒 <laughs> 死咯，快啲！ Okay, naik ikan. Ikan keempat. Okay, strike lagi. Ini ikan kecil ah. Yang, yang tadi main-main punya. Ha? Yao Fei Jiao Yu. <laughs> Mantap. Mantap. <laughs> Oh, puyu puyu. Wah, double strike. Satu baung anak anak baung satu puyu. Puyu tu sudah dah tiu lah tiu. Ah, apa anak ikan? Wah, lampam. Sau. Jin mai dah ya chan lah. <laughs> Lampam. Consider okay lah ini. Tengok tamai anak ikan lah. A few moments later. Okey, sudah 4 jam mas, Sekarang sudah pukul sudah pukul 12. So kita dah siap kemas. Ah ha, ini hasil kita ah. Jom kita lihat. Wah, mana? Okay, oh. Patin tiga. <laughs> tak larat lah ni Peter. Dia kurus. Tengok, wah, muka dia penat loh. Lah, wah. Okey, patin ada tiga Ada talapia kecil, ada lambam kecil lah Kita tengok patin Kita tengok patin ni lah boleh ambil ke tak boleh Sebab lebih daripada tiga kilo tak boleh ya. ha, Kita bawa pergi sana timbang Kalau lebih kena lepas Kalau tak boleh bawa Okay, hasil kita lah Kita tengok muka dia, tengok <laughs> Wah, penat tu oh. Baru 10 kilo saja mah. Ayah, pintar apalah. Pada pada loss yang saya saya kan ni. Okey, timbang ah, proses timbang ikan. Berapa? Ada batu juga oh, saya letak. <laughs> ada anak ikan, ada batu. Sama keluar dulu. Ah. Apa? Tambah dia. Tambah dia. Berapa ah? Dah sampai 12 dah. Ada batu mah. So bahagi 3 3 kilo satu. Tak cukup. Jap jap jap. Jap jap Macam mana saya tak tahu lah you, okay, oh, kan. you punya proses macam mana. So kalau sekarang oh you mau timbang total ikan saja. Hmm, total ikan. Ya. Oh lepas. Oh. So yang ni boleh ambil tak boleh ambil? Okey, so ini 3 kilo ngam-ngam boleh ambil. Eh, ini 3 kilo ngam-ngam, ini 2 lebih boleh. Aku lagi. Ini berat lah, ini tak boleh. Ini kena tinggal sini. You tinggal sini ya. Ah. Boleh tak boleh? Sama boleh. Tiga-tiga boleh ambil. Alright, so kita punya habuan hari ni ya. Ah kita dapat tapau 3 ekor kalau besar dari 3 kilo kena letak balik ya ini ikan besar kena letak balik <laughs> Okay guys so kita dah siap lah memancing di kolam botak lah botak aqua farm so dapat 4 ekor yang besar satu dah lepas dan 3 yang kita tapau tadi lah dia around 3 kilo so dah boleh lah dan dan bos di sini ya dia ada bagi kupon lah. So kupon ni sebenarnya dia RM40. You boleh claim di Facebook mereka lah boleh tengok dia ada bagi kedai panci ikan tertentu lah. So you boleh dapatkan ini dia bagi RM40 you kena beli package dia 3 jam dulu. Lepas tu baru tambah ini free 2 jam. So total you bayar 3 jam you dapat 5 jam lah macam tu. So sebab kita datang 3 orang So dia bagi tiga kat sini Ini boleh claim lah Di tempat-tempat yang diberitahu lah Anda boleh lah belik-belik Facebook mereka lah So itu saja kita nak balik sekarang Dan kita jumpa lagi pada video akan datang Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe lah Alright, bye-bye